tingkah Kumpul ng longline Kan kita habang nara Aing bisa bay tingkah Sultan carry on to do goodbye goodbye いつも身勝手人は言うよわかないまるでドラマ羨ましがるまつげみて共に生きよう心つながってるそう君が欲しい距離取り影を追いかける 違うちとなるのの心開いてくるほど愛すよ漆黒は白くなれない僕は壁の色を狙うなら満たないでどうしたの忘れないでお願いザレを歌うのといい 目を見せてうまく言えない君にはまって抜け出せなくて信じてほしいそう愛は痛み未だに君を愛していると僕は n y t h i n g to d n ゾタンキャリオン to o ぬくらいぬくらい Найдан Боя, Куркулов, Куркулов, Боя, Найдан Боя, Куркулов, Куркулов, Боя, Найдан Боя,